Hmm. Jebaleko mulangira. Kale sebo nawe jebaleko sebo. Oyogerako n'aba online media z Uganda. Era munziridde basajja mmwe. Eh tukuddidde. Hmm. Omanyi uh, waliwo ensonga lwaki tukuddidde. Hmm. Ensonga esooka okusinzira abantu uh, ku komenti eziriwo wansi. Hmm. Abamu bagamba nti kale mm. obwakabaka tebubaddeewo ebbanga lino lyonna mm. mayiga akoze ekyamaanyi nnyo obufutyanka mm. n'okubujolonga naye nga bo beebuuza kikiddala kye bayinza okukola nga bo abazzukulu okusobola okulwanirira ekyabwe kubanga tutera okulako tuwulirako mu sipiiki ya kabaka ng'agamba nti ekintu bubanga okimanyi nti kikyo ddala nga hmm. kikyo tewaliwo ayinza kukikujjako kati tubuuza kale nga mayiga akoze ensobi akoze ebintu bingi nnyo ebigezezaako okugyawo obwakabaka n'okubugootaanya kiki ddala abazzukulu kye bayinza okukola okusobola obwakabaka bwabwe okudda engulu abazzukulu bwoyogerako hmm. tebannabakwagala hmm. ebiseera ebisinga obungi bwe mutukubira essimu ne mutwebuuzaako ku nsonga bweziti tugezaako nnyo okulambika hmm. omukyali badde awuliriza n'asooka akirowoozaako era n'akisengejja hmm. naye nze siri ku social media zammwe yadde whatsapp yadde facebook naye waliwo kojja wange ali ku mikutu egyo hmm. agamba ne mu komenti waliwo omwami mulindwa ah, omwami mulindwa ndowooza yomu kubawuliriza bammwe ensonga eno teyagyetegereza kubanga ye yabadde ateesa hmm. nti oba alaga muziwe mba nga byenjogera kiswaza nalibadde obantuula naani ne kabaka hmm. naye nga ate nali ntandika nabagamba nti kabaka amanyage gyetuyita ebya bamukyana maasomoogi hmm, maasomoogi alengera wala ne bamuyita nnyinimu ne bagamba nti era yennyini nsi Hmm. ne mugamba mukulu mulindwa muddamu nti oli ekimuyisa nnyinimu mm. asaanidde okumanya ebiri mu nju ye mm. kati mwami mulindwa simumanyi mm. era simulabangako mm. naye singa tuba tuyingira mumaka ge mm. amasanyalaze ne gavaako sirowooza nti nzazze nga nze mugenyi mm. nze musooka okuyingira mm Ah. kubanga yamanya ekimiriti wekiri wekiri bwabeera ayina bino ebityo kibiba kyagi nga abamanya wuya kirese hmm. kitegeeza abamanya biri mu njuye tekimuyisa hmm, nyinimu amanya ebiri mu njuye hmm. maaso mugi aba alengera ate era ne bamuyita nyininsi nakinyonyola ekyo naye bakinyonyola katasobola kumata tense ntuule naye mm. bw'aba nga ye tamanyi biri mu nju ye mm. era nga tasobola birengera mm. era bw'aba nga kukimuyisa e, nyini nsi takimanyi mm. awo abaganda mu buganda n'abatuwuliza bo batekewo asi yaabwe mm. linsaana eri mikono gyabwe mm. kakati kati wakiddamu nti abamu tebawuliriza abamu ababeera basasulwa mm. oli n'akuvuma ninga gwolaba nti ensongo olaba nti ensongo girambise bulungi mm. nakuvuma mm. mayega siyazaawo obwakabaka siyazaawo obwakabaka siyalina obuzaawo gamba nti babuzaawo batya mm. ate mayega mm. eki ngaovudde ku kizibu kyokutunda ettaka mm. nembiri mm. n'obulyaki mm. n'obulimba mm eh tebikange bange essanyu lingi mm. bafuna mm. yafuna essanyu lingi nnyo mm. omuzungu agira oba excitement yafuna yamaanyi nnyo mm. n'atasooka mm. kutegeera nnono ya bwakatikkiro mm. n'atasooka kutegeera nnono ya bwakamala byonna mm. n'atasooka kutegeera buyinza bwe mm. n'apapa olw'okuba ayogera nnyo mm. ng'ebigambo ebimu bye yayogera mm. mu ntandikwa ye hmm. kati abyeriridde yennyini <laughs> ekigambo kibayita njagala buli awuliriza hmm. tetujja kufaayo abamu bajja kuvuma abalala bajjemu era beegombe hmm. okutegeera n'okumanya ebintu bino yemulangira obwakamala e, byonna butandikira ku mulembe gwa kabaka suuna kamala byonna nti katikkirowo bwe yatabaala Hmm. yalwana hmm. n'agaziya hmm. n'akomyawo n'amagye gennyini agakabaka agagenda okulwana yamusiima okubanga tiyakomawo nga tebafudde obaolyawo tebaafa nnyo era nga kabaka suuna atudde emulaga waali olubirirwa wali eddwaliro wennyini era n'olwoluzi lwe bayita mulago oba omusamba mulago gunanyini luzza olwo oluku yazimba caki lwali munda mu lubiri atudde mu nnyumba eyitibwa batanda bezaala hmm. mu batanda bezaala kabaka suuna we yasinziira n'agamba nti ku kyokoze ekyokugaziya n'okulwana n'okuzza nkuwadde ekitiibwa ky'obwakamala byonna hmm. ekimuweesa ekitiibwa ekyotegedde okulwana n'okuzza ebintu bya buganda hmm. n'okuzza amaze nga bakyali balamu amuwa ekitiibwa ky'obwa kamala byonna ng'atudde mu nyumba batanda bizaala mm, naye mulangira uh, uh, kijja kitya okubanga ebintu bino bimanyi ku myaka emito gy'oyina kubanga nze nkumanyi nali nkulabyeko si mulundi gumusebiriseezatuseena naye nga abantu abantu abakuliridde emyaka tebasobola kubigamba baana nakugamba nti nze ndi mu bigeri bya kabaka nakibi ng'omulwanya muli Mm. omulangira yenna omwana we nga omusaanidde okutegeera ebintu bino mm. bw'oba ng'ogwa mu kipi kingwamu mm. nti gwe oluteeka omutwe wansi buli nsobi yebeekoleddwa jjajja wakugamba nti kino twakikolanga tuti tosobola bitegeera nga toli musaayi gwagwalulwe lulangira tosobola bitegeera nga toli mwana wa ŋuma kyenabadde gamba nti bwekiba nga nyini mutamanyi birunjuye nkugira muteekewo minzaani yammwe so sigamba nti oyo mulimu neyagambibwange nti titwawula obwakabaka tebabwawulamu hmm. ate obwakabaka tebabuwaama mpozi nga tomanyi kyebayita namulondo namakulu ga namulondo hmm. namulondo namulondo hmm. eri mu mpagi ssatu bunyolo ne buganda nessese era omusambu omukulu gunanye ogukuuma namulondo oba ogukulembera namulondo saalongo bakulu mpagi atuula kitinda kitinda yatambulya mu soto guyitibwa nawandagala nawandagala akasota ku mukalaba katononyo kaoba kakiragala naye kyekikafuula kakabaka k'emisota mu nsi yonna mm. kakati ono amuwa tuddeyo kuno amuwa ekitiibwa kino mm. ekyo ekya bwakamala byonna mm. awo wekitandikira era emulaga bwali olubiri lwa kabaka suuna n'emutabanyi we Hmm. kabaka tembo mm. awo yasinzira n'ava n'agenda akuba olubiri lwe ku kasozi k'entinda mm. era entinda ewabira nga olubiri lwa ssekabaka tembo mm. kakati nkulaga nti teyamala kwetegereza kintu kyatuddemu yafuna essanyu lingi nyo n'aleeta amala n'aleeta ebigambo nga bingi mm. tuwogera tuwogera ku ebyo abalangira teriiyo omuntu newabeera nga si mulangira hmm. ayinza kireiminga ku bijja byabajjajja netuvayo aboolwala ne tugamba nti ayogera bubi hmm. tubanje ekyo ekyaffe kyenagamba nti boddewo ku kitibwa kya buganda hmm. bagamba nti abazenyo abatusooka baalwana nnyo nzakugamba muzzukulu wa kabaka nakibinge agalamidde mukanya kasasi kongo gye kaaso mu busiro mm. ndi muzukulu wa kabaka kayima enabulagira gwe ngenda naye okutegeeza ensonga ze mm. kaakati jajjange kabaka nakibinge yeye nyini nyini nakugamba nti kabaka nakibinge abanyolo ku mulembe gwa kabaka owa bunyolo kabugumire mm. kabaka kabugumire yakuba mpaka mulago naye nebyo nono kabaka kashagama agenda okujja kabugumirire ebitundu bya buganda byakoze eki nkulaga nti nze omusayi gwange tegulumirirwa kiri ekiri nti eh. baalwana nnyo anti era nawe mulangira kyembalinyawe okubuuzaamu awo hmm. lwaki gwe gwe gwe yava mu layine egi ya ya nakibinge ya sekabaka nakibinge gwe ah, nti muli bantu bangi naye gwavaayo wekka n'osobola okulambika ensonga zino ez'obwakabaka bwa buganda si buli mulangira alina nti asobola okutegeera byemmanyi hmm. era singa ne wasajja ali abitegeera tiyaligenze kweyambulira kudda ku baana bambadde obupale bwomuna ng'ali ku nnyanja hmm. yalibadde ategeera ennono y'ennyanja hmm. yalibadde ategeera obulombolombo bw'ennyanja n'emizizo gy'ennyanja ekizizza buganda ne uganda yaffe eno kyemabega hmm. n'ebino ebitulumbagano ebirwadde omusajja nakenekya neyebaka ku mwana we mune mulinda polisi za lipooti mu biragalagala hmm. ensobi ziina we ziva ekitwe kugamba nti teriggwangawo hmm. ebintu bino bwe mba mbyogera emmengo waliwo ekigambo ekikozesebwa era ekize kitambula mu bigambo byabo abatuddeyo ekigambo ky'ebyobuwangwa n'ennono bwekiba nga mutudde mu mukyayogera ekigambo ky'ebyobuwangwa n'ennono zino zonna ensonga zennanzika kigwa mu bigambo ebyo Mm. okubalaga temukoma kwebyo mm. wabula mubiteke ne munkola mm. ate bona ebirabira nti nobadde bagamba nti nobasalawo nti obiteeke munkola abali mu bika ebimu n'abatudde mu offisi ezimu emmengo tebamanyi mikolo gino bugikolebwa kuba ejo emikolo egimu nga gikolebwa bw'abeera mutuufu nga yali mu kika ekyo empewo gyerinya ku mutwe nekola eki nti ebika ebyabanga n'empewo byabangawo kati mayiga bwe yalituuse mmengo yalisose nga baga nti yasse kunoonyereza nnono mm. nzize mu bwakabaka ebyobuwangwa nennono mu bwofiisi y'obwakabaka oba mu bwakabaka buno neofiisi gyenfunye bitambula bitya mm. ennono ya woofiisi eno etambula etya so n'atapapa kgamba baganda kubanga yatutegeeza akyogerya kwenetivy amawulire mwena mwagalaba nti mu bbiri kumi n'ene ogwokuna bwe sibakwasa masiru nga sinze ninaddamula hmm. nga guwira ebijetene ennyumba nemugema waabafu njagala ombuulire basajja kyabatuddeme nga boogera ku kigambo kyebyobuwangwa nennono nga balina n'oyo simanyi omusajja atunze takadafu ddimalawo oyo ali mu ofisi ebyobuwangwa nennono oyo simanyi gwe bazza bamuzza erimu bamugja eno mugundi kiwalabye male kiwalabye male hmm. n'otula mu ofisi ebyobuwangwa nennono naye nga tukimanyi nti agamasiro omugema w'abafuyi akulembera omukolo gu nti abagalamiddawo sibalamu hmm. gwe notakima nti no bano abagenya bewalita bawunda akasoli ako bawunda nga balongo babakabaka nemutwenemewe nemukima nti enyumba ojjukira enyumba mayega gye yagamba mu mwabadde musigiri temunoonyereza hmm. nalongo hmm. nalongo yajjiramu abalongo kinana mu bana tusobola agamba lumu era taka muzibu azaalampanga ngaabalongo bano ekinana mu abaana abajjira munaalongo tonabazaawo kubanga yapapa yalibadde asukan era bweba olaabana abasajja ababaddewo kaninga owekitiibwa mulwanyamulise mwogerere hmm. nozaku owekitiibwa muliikaddaniero ebigambo byabwe byali bitono nnyo hmm. ensonga kyolaba nti owekitiibwa jjebu olusinga yagira muganzi lwa zeeno nga ebigambo si bingi ono okwogera kwamusukka ate ebyokukola nebibeera nga bitono naye alisoose kwetegereza nti yafuna essanyu atudde afunye ekifo kyatasuubira kufuna hmm. n'atategeera na bukulu bwa kigambo kiri oba ekitiibwa kiri kyobwakamala byonna hmm. kamala byonna zino zonna embiri zetwogerako gwayitiwa zeno tulaga nti zetutamanyi kamala byonna eggamula eyo muddamula mukiwulya buwulizi ne mulaba nga bagirwanira kuekyo mm. kitegeeza ki nkugambye nti ono mm. katikkiro bagimuweeramu bagimukwasiza mu nyumba eyitibwa batanda bezaala neeri eno wansi yes mm. abatanda ah, bezaala nedda si yeyo nkugambye batanda bezaale katiroyeyo eh. kakati mm. ye tamanya nti ddala kana akayanja bwe ngamba tigenda teekako woteeri mm. kubanga yakitugamba emyaka ebiri nga yakajja mm. kati giri musanvu kyevudega bingi nabagambye ekintu kimu nze ononsonyiwa seegulumiza ate seewaana ate nansibba nkubi nti byamuntu nti oba nina obusobozi oba nina amaanyi mm. bino byenkyayogerako abo abasajja nagambye nti tebandeetera okubayuzaayuza mm. mbaddamu bingi byemmanyi kati bo bakolekiaa bwemaaso obola okwogera emisambwa mm. bwemaaso obafuna obubaka okuvaeri emisambwa ne bakabaka mm. ne mukama wange mwange owokusatu omumbejja namusisi nassuwa maria mwange owokusatu mm. byemmanyi bingi nebyensirika bino mba oli bwagamba nti no simanyi waalikozeeki bino mba soogedde naye njagadde okulaga ekipikiyagwamu naapapa bino bituugira byava mu kamwa kwe nti bbiri kumi nenogwokuna naye nga tasose kunoonyereza ddala eno ennyuma asobola ogitandika ejizima muzibwazaalampanga nga sirisa ali kumpi wuya ssekabaka kikulwe mm. nakugambye eddayo mu lubereberi njagala bannayuganda banawuliriza akatandika mmwe kano mm. banaalinya bannayuganda njagala bajjemu balikikwerabira mm. bannaalinya bakugambanga nti ekiremeseza ennyumba eno omulungu alemedde mu masiro bwekiba nga mengo eina amagye agabakuuma mugalabe agakulembera katikiro agakulembera mukulu wange mutebi bawasajjamu nabalina amagye baleke poliisi n'amagye bakwate omulongo oyo alemeseza amasiro okuggwa bwekiba nga bakisobola hmm. mwawulirako yenyininyini mayega bano abantu waliwo omwami agambe nti waliwo yawandiisa mu komenti mukulu ani oyo mukulu mulindwa hmm. alinga agamba ti nze mpabule mwawulirako mayega yenyininyini ng'agamba nti kabaka we si wakusamira Hmm. seza wa dot com tewakiwulira kubanga akyogera akiwulira naye ate fe abalangira tetukuba nsaasi hmm. abalangira tetusamira hmm. tetukwata mu ddagala abalangira tetusaddaaka mu buyisiraamu akiika zikolebwa naye nga sigo ogwetabyemu ojja kuyita sheyi omugambe nti zine embuzi kola ki naye ndiga akiika abaana bange kaakati ogamba otambuka bakawa omusiwa akusamira mwenna mwawulirako mayega nga akyogerera ku tivi nti ye mutabanyi wa kabaka omukulu wayogerera wonna abangana abambejja mulina okusirika naye nga yerabidde nti emengo mupakati hmm. kubanga bwova ku musinji ekigambo omusinji oba obwakabaka empaji ekulembera lwe luli olulangira naye yatugamba ye mutabanyi wa kabaka omukulu hmm. bino byava mu ye era ensi ebiwulira ng'abyogera omukulu atasobola kutegeera nti mugema w'abafu yakulembera omukulu ogwo hmm. tereza ensonga eyafiirako ennyumba ey'okujja nga tonnakumpanya bannayuganda balaga mbaolese langi langi etajja muliro omuzungu kyayagala okulambula yennyumba ngaeri eyaliwo zino bulooka bazirabye hmm. ayagala nyumba erijja yekifaananyi kyebyobuwangwa byoyogerako nennono twalabako awo nga bagamba abantu okuleeta eh, okuleeta essubi nemmuli naye simanyi wa gye byakoma ezo zonna ensonga kankubuulire nze njogera bino ebiva mu bo n'ogezaako okutegeeza bannaffe hmm. abaganda ne bannauganda hmm. n'abantu bejjemu ekyokugamba nti teri ayagala kutabula hmm. waliwo naye yagenze n'agamba omu comment bagambe ne bwe tuneegatta atusinga mayiga tesobole atusinga kubanga nze ayogera nina n'ekisa ku buganda kyenzijja okubulya gye bujjeko hmm. kaakati n'atasooka kutegeera mutamanyi wa kabaka yennyini nti ono aleese empaji eno gye mwogerako si yaino gireeta mm. kiyalisoso okwetegera ate naba kusuubiza baganda nti bbiri kumi nenogwokuna ate mu bbiri kumi na mwenda olwatandika otubuuliranga enyumba bwerina obulombolombo obungi terinyangagana akasiisira buno obusiisira bwa bulijjo kiyalisookeddewo ddala hmm. okutegeera kyenenda okweŋŋanga kyasuubiza abaganda nti bbiri kumi nenogwokuna obulombolombo bwakyo neno mitambule lwaki abutegeera mu bbiri kumi na nga olwalaba alemereddwa hmm. ebigambo yayogera bingi ate ngaebyokukola bitono mm-hmm. nkuddayo nze nabagambye nyo mu nsonga eyawedde mbadde nkyaliko mm, kabaka tembo mu buganda ebika byonna byonna mm. byatuulangako ekyo mm. nti olubereberye lubaale yasookera ddala okujja ku lukalu lw'e buganda nkulaga lubaale yajatambulanga mu bika bya buganda yali bumbujje bumbujje kati gumuyita wamala muwuli aleki wamala mwabogera ku nsonga z'ebitabo byammwe mm. bumbujje lwali lutalo lwamujja esese mm. olwava ku lukatu lwe yawanambubi namatimba mm. eyali mukalubaale mm. mukulu we era bumbujje kimujja esese ngembwaye bamukisi alaba omwana woono alemalidde eddala lubaale mm. n'akwata embwa ya bumbujje n'agitemako amayembe mm yesu nga lwaki nazzi kuno abayizi embwa olufu wengombe ngaembwegamba nti agaali agange bwombujja ajja n'amazzi mu kita ag'okwaluza abaana be hmm. yagaseme okugesese n'ajja nago atuuka essingo aga amazzi ge yakoona ge gayiika ne gatandika okutambula nga gakola ennyanja gaba gagenda okwegatta ku nalubaale ate omusawo omuganda ayiwa eddagala ng'ategeeza oba ng'alamiriza nti ekibimba kimala ne kikola ki nekikka gwe mugga kibimba mm. eyo ennyanja etuumibwa wamala ate erinnya lya bumbujje limuvako nga kitawe mu kisaa mugambye nti wamala okulemaza omwana wange olwoza sobola kugjayoeyo mm. kati kitinda kakati ono mukasa erinnya lya mukasa w'ennyanja olubereberye wamwetana serwanga mm. bw'ava ebukasa ewa kitaawo agenda ku kizinga bubembe atandika okuwonya atandika okugaba enzaalo atandika buli kirwadde kyonna hmm. abookubwende bagamba nti omulenzi ono omukasa ngaakola ebyamagero hmm. eryasirwanga lyafa naafuna erinnya lya mukasa gugu ne sebanninda abaavanga mu kika ky'envuma be baali bakabona baani bamukasa hmm. gugu ne sebanninda bavanga mu nvuma nkulaga lubale bwe yajja ayingira mu bika katubabeerawo ensobi yonna yonna ngaekwatagana ku mukasa gyetaba n'abenvuma mwe akabona bamukasa nkulaga obukulu mu bika naye kati emengo mu kiseera kino bayita n'omukulu w'ekika jja emengo nga talina transport hmm. naye ng'ate abakulu b'ebika baafuna ettaka lyabwe gebabawambyeko abaali badde balima ne bafuna n'amakungula gaabwe ge baaleetangako ne mu ofisi yakatikkiro w'ebyalo emengo hmm. kitinda bwolama lumuk kitinda yeyateerangawo abantu ba buganda n'obuganda bwonna ne uganda yonna nga kingidomu zezaaliwo ebiseera ebyo yabateerangawo olutindo kwe twasinziiranga okuzza bye tusize okuteeka bye tutadde bwe tutadde okulaba nga tubifunamu kitinda baamukubiramu bbaala baganda be bwe yadduka atukira ku kizinga bbanda hmm. banda asangawo olubwa lwe bwamukwasa mpamba ow'olugave hmm. aboolugava bira bakabona bakitinda Hmm. ensonga zonna nga olaba nti nno ebintu bigenze biguutaana gita bano bano bakabona bakitinda hmm. bagende wakitinda batereze ensonga nti olubereberye lubaale katonda tonda eyatonesewo n'okujjula kwayo ng'asinzira mu ggulu ekyaggwe ng'asinzira ebukule ng'asinzira enamakwa nebbusu baani abaali bakabona bakatonda be baali abagundi eno ennene enjovu hmm. bebali bakabona bakatonda lubaali akanyonyi akayitibwa namunye kekabeeranga akakatikkiro kakatonda hmm. kyekyakatwalanga ku buli kitikkiro kyenyumba okubala abantu bakatonda abali mu nyumba hmm. era nazzikuno abaana babanga bazanya abatu bagambanga nti nze tumbalaabala katonda yambalaabala dda nze tumbalaabala namunye yambalaabala dda kati ensonga ezikwatagana n'eggulu ebbuzu ennamakwa ne bukule abenjovu baliwa nkula dda bano abantu kye baali badde bakola kyekigambo kiri nti bya buwangwa nannono isitole oyo abantu bamwagala nnyo era kwe bali bawuliriza nze bwentulina ekyanna kiringe nenjogera wana wali gofu koosi ya serena nenjogera ku jjajjange kigo ne namyalo mukakigo namyalo abanje emyalo gye nti olubereberi abalangira abavesese okugatta obuganda nesese batuukira awo okugatta abalangira abavesese bagatta obuganda ku sese oba olukalu nesese batuukira awo era awo wewabeera ng'oluzi lw'omukyalo omukulu kanaluzaala kati singa ngenda mu nsonga za kanaluzaala kyekiyinza otuka ku buganda kanaluzaala nakkazi n'ababinge hmm. eyali muwala wa wampona ebusami era wampona ebusami azaala omukyalo ono eyamuddyamu ebigere ekika kyalo nga bwe kize kitambula yemugenzi gemusi mulwana hmm. kati olwaleero ddayo obuuze nti wampona ekasami yakolanga ki kugambe yazaala ono omukyala era ono omukyala bbaawe bbaawe azaala bano abaana ensonga zino oli kyabadde agamba nti nkolaga nti ffe tetulina busungu hmm. ku mayiga hmm. wabula twogera ebyo ebituluma twogera ebyo ebisaanidde okuzzibwawo si kuli olulangira wabula ku bantu ba buganda hmm. tunuulira abantu ababonaabona ku myalo abasaba gavumenti obuyambi ngaabasajja twabagamba nga temunatunda ttaka lyekigo lino liguza basebalamu tusoke tujjawo yiika eziwera ettaano hmm. tutekewo olubiri lwakigo tutekewo emboga ya mukazi we namyalo gye bujja mu maaso namyalo agenda kufukira agenda kubanja hmm. nkubuulira ebintu bino nkuwulira omulangira nakibinge omukyalo oli erinnya lyokyalijjukira lyenkugambye kanaaluzaala hmm, kanaaluzaala nakkazi hmm? mm. kati kanaluzaala yali, yali, yali mukyala wa kabaka eyayitibwanga serumala mawano serumala mawano muganda mawano togawulirangako ngawulira mawano serumala mm. mawano kayima yenabulagala amawano ah, nti taata yazadde mwana we kakati nze bwenkeera enkya nga bana omanyi babeera ku social media ne bavuma oli neyepanga nabudde simi n'abagenda okwekalakasa ku lwaki nze singa nti nkula amawanu gano mugenda gaddawa hmm. kyogamba sobola kutikeera nsa nenkyankalanya amawano ne gawemula buli atudde emengo ne bawemuka ono bakugambye nti yeserumala mawano naye ogera juzi ku nsonga z'obwakiweebwa obwakiweebwa eyasokedde okubeera kiwawo wa buganda yekikumbi ebunnamwaya ye mwana woono serumala mawano kayiwa enabulagala hmm. mbagamba bwe kiba nga buno obuliwo babuyita bwakabaka kibabuuze mayiga nga tebanaba okuletukusindika messages vuma abantu kiweewaliruddawa awewula ebizibu byonna byonna byonna obuyinza bwa kamala byonna katikkiro wa buganda yabeeranga n'omukyalo yavanga mu kiko ekyenkima omukyalo oyo yayimiriranga mu wankaaki wa bulange ng'aluwa ensuwa ennene ddala yabeerangako olwendo hmm. abantu ababeerangako empewo ab'ebika abaafunanga obubaka okuva mu bika byabwe nga babuleka emmengo mu ofisi ebwobuwangwa n'ennono oyo omukyalo yabawanga olwendo lw'amazzi nkulaga amanyigo obwakatikkiro ag'obwakamala byonna hmm. okumuwa ekitiibwa kyakamala byonna omukyalo oyo yabeeranga muwankaaki hmm. kale sinakiri nga alina ogenda wabula wabula abantu abaavanga mu bika bako nga bwegambye nti eno ennyumba muziwazaalampanga mugema w'abafu kambagambe kuba bajja kwonoona hmm. okyogera ne baduma ne boonoona hmm. oli agamba nti nze ndi wankima nva bunjako obuvo bw'ab'enkima baviira ddala ku lusozi baluyita ngoma buli bukasesese ngoma obuuka omugga nnabaabenga mm. n'otuka ku lusozi olwo ngoma kintu giyajja engoma yitibwa bw'olaba osirika naye bwe nabona buli avayo nti wankima nti bunjako bunjako obuvuba bwerabidde amaanyi gona gava esese nkti abalangira abaava esese be bajja ne batuukirawo olengera serena y'ekigo okugatta olukalu n'essese mm. era wabiranga n'oluzibu omukyalo ono gwenkugambye omukyalo oli eyali mukazi wa jjajjaffe hmm. okyamujokera erinnya kanaluzaala nakazi hmm. n'ababinge hmm. njagala abali bawulirize abamanyi nti muliwo naye eddira ki yali eddira kino mulabe nti muwulire nakiri nge byabanja tebiyamba ye biyamba fena wampona Hmm. ebusami eh, yazaala omukyalo nembaga nti yadda mbigiri bya eyali badde omukukuutivu yemugezi james mulwana hmm. nzeyina obugagga bwabadde aliko yatereza ensonga ze hey. Eh. ate tukole ki kakati bweba ogamba nti omuntu njogedde kuserumalama wano hmm. bwe ŋanda kuteekawuma wano nze ne bwenkwata e, eh, saidi emu bweti yabasaava hmm. nkwate kuonengena mu batanda azaala mm. oba mu batanda bezaala mm. nnwa kaseegu kaseegu mm. era jjajjanga we yasinzira mu batanda bezaala n'akulimira famiry ya kisingiri bali mu kusiyaga kati kati wemani n'obusungu kwabo hmm. nsobola mm. byonna obikola nze buka erenkya kabaka perekitya naga nti nze kabaka perekitya ngenda kwokya ensi eno omusana okumala emyaka esatu hmm. nodduka nobagaba osobodde oku ibane maipereketya agenda kwokya ebaatya ah, ah, ebyo tetubitegeera bulungi ffe anti ne munaffe oli mukama ffe tayagala kumanya bintu bwe bityo hmm. kati kankulage namyalo abandi emyalo nze ne bwerekera kyankyankalanya kabaka pereketya hmm. ninange ndi muzadde Mm. njagala abantu ba buganda ate nnumirirwa mm. musobola omukyankananya kuba mmanyi ekyokukola mm. anti nkugamba abantu abasinga obungi emisambwa gyabakweka bingi olwenge zebabeera balina ku mitima gyabwe n'obukyayi Hmm, n'obunyiivu obungi era wonokeera enkya waliwo abasabye empandiika ebitabo mpozi nga twawulemu ebiwandiikibwa nebitawandiikibwa hmm. bwonoowandiika kabaka pereketya hmm. nengeri gyeyanyizibwangamu alina obukyayi ku gavumenti alina obukyayi ku saidi ena jagenda mukyankalanyi eh, ate kitumalire obudde okuzaawo okutereza eyo embeera ekyakulaga eh, ekiri okumpi nakyogerera ku tivi yamwe singa mukaddi zakatambya abantu oh. okukira koronavirusi nga kyali china naye eh, nkibagamba nti koronavirusi agenda kulya ensi yonna akatambya ku mukaddizanga abantu hmm. naye nga tiri munaddini ah, munaku obuyinza hmm. era oyo ani yali kakandi nagezako okuwakana naye mbagamba wakati mu koronavirusi enkuba egenda kutandika muzeeyo akantu ako akatambi hmm. kubanga namyalo abanje enyalo wakati nga namyalo abanje ebyalo gye mm. n'ekiwanuka n'agamba kantandika okuwanula mm. laddu zaali kubi abantu ba buganda laddu zaali kubi abantu mu uganda laddu zaali kubi abaana baffe nga bazze ku masomero mm. musisi n'akugamba nti mubagamba ne beefuula nti beebase ngenda hmm. mm. bazuukusa mm. ate nze siina mpisa nkyakalirawagazi ndekannyonoonyi Hmm. olwaleero njagala nkutegeeze nawe era kakande bweyagamba nti oh, kakande ogwokola naye nti yegomba okusinkana omumbejja oyo hmm. omumbejja namusisi nassuwa hmm. mariyamu omwanga owokusatu mariyamu asiiba naye ekisiiba akimazeeko atambulira namuloole ekimutoza eh, mu loole agende ku nsozi ewaggala mu kyaggwe agende ku nsozi zonna ze bagamba nti okuggalira kino obutabaawo olina oh, kukola mukulu bwe guti ne bwe guti hmm. alinnya na loole ogenda okkuba amavi agambe kiwanuka towanula abantu ba buganda bagenda kufa n'abauganda benkani kutiya z'enswa agamba musisi nti bwona oyuugumya ensi abantu bafa bukadde na bukadde munsi zaabeeru naye nga yejaali ani oyo nkugambye nekisiiba akimazeeko maria munnamusisi nasiwa mwangu owokusatu ng'alinnya naloole ataase kino ekiyinza okuddawo naye nga emmingaani amumanyi njagala ombuule bemukubire ngalabo bemuwaana bamayegga batudde mmengo ani ayinza okgenda akola emikolo gino okutaasa abantu ba buganda nkugambye atambulira namuloole hmm. perekete kubanga akugamba nti enkuba kiggweya tenange mbuuky omusana wabadde hmm. owulakasana perekete perekete ali kabaka pulojekiti yali kabaka nkulaga ebintu bino tetubyogera nti tweyagaliza hmm. nesobola kutula kunakulinya kunamundu okuba si yange kubanga sirina namaanyi gagenda kunona bwakabaka sesekujjaku eh, oyo alina olutendo lw'obwakabaka waliwo eyagambye nti gukireka oyagala kubeera bubeezi kabaka nkimutanedda namulondo si yange hmm. nze muwanga azaala buzaazi jajjange hmm. si yange era sijagala hmm. naye nga nze ndi ku nsonga ya nkumenyedde amaanyi ekiriwo kyonna okirabe hmm. nkugambye nti abantu bonna bonna babonaabona kati abagoba ku myalo gyenyanja abakola ki bonna babonaabona lwabantu bemuwaana bamayiga mukubira engalo kubanga nze ntegezeza nti muzimbe olubiri lwakigo abakongojja kigo bajje batuule eno ensi gyemuleetako amalala ejja kuddayo gye yava ensi ege kati olwaliro kati nkugambye oluzza olukolo olwo ono omukugambye nti yenakkazi hmm. nababinge hmm. kanaaluzaala bwekyoga nti bwe mukyankalanya muyinza okuddamu okulaba ku mazzi mu nzizi ah. binnuma olw'ekigambo kiri oba ekisoko ekiri mu kitiibwa kya buganda nti baawa nnyo hmm. mu byafaayo nakugambye nti kabaka kabugumire ng'awambye empaka mulago yali jajjange nakibinge yabazaayoega hmm. nakibinge ye kabaka yekka mu bakabaka ba buganda eyakisiza omukono ku lutalo olugazi ya buganda naye ekitiibwa kya buganda mukiyinda nemwerabira nti lwaki ono kamala byonna tasobodde kukuŋŋaanya bintu bino wabula okutunda okusaanyaawo hmm. oyitaba kamala byonna ddala oba kamala byonna yayingira batanda bezaala ne babumukwasa naye tebumumuy mumukola ensobi abantu ne mubatuuma amannya oyo balunabba amala bw'aba ayogera kati ono kintu yamwongerako gundi wasajjale yamwongerako n'erinnya lya kintu hmm. balunabba amala amanyi obukulu bwa kintu oyinza okukwata erinnya lyakintu n'olituuma wasajja nga seebi mbiwandiiko bi yekintu yaani agende ku linnya lya david wasajja n'ebyakintu ali muggyeko hmm. kabaka omwongeddeko ebyakimera tagenda kukola mukolo gwa kimera hmm. ekiralabaabamuwabalina ah. otambulirirako ekirala nsonyiwa eddoboozi lirange mulituusangayo wa mukulu balunabba wamala hmm. aleke genda ku bintu ebyawandiikibwa abawandiisa abamu hmm. bawandika ngekyo kye batiibiriza era nga ku luno sijja mugamba nti muwa magezi naye mulabula ave hmm. ku byafaayo bya kabaka mwanga hmm. jajjaffe mwanga bino byayogera ngaasoma muwulijja essaawa essatu takisanga mukono ng'ali sisirizi jajjaffe sisiri ziyavaayo nayagala agende wa mukwano gwe kamulase muyo yayitana ku liva nairo jajjaffe kabaka mwanga hmm. dasa mulekere mukasa kiwa mirembe kirevu ntende yakisiza omukono ku kyalo bakiyita bujenje kiri mu bulindi disitulikiti kuwekagadi waliwo n'omuzikiti hmm. awo yakisiza omukono so sisirizi so si enesisirizi bawonabo amala nga bwabyogera eri yavaayo mukulu bawunaba wamala jajjaffe mwanga tazaalibwangakuba ngonge mm. bazzukulu bakaganda esese mm. tebazaalangako eh, mm. jajjaffe mwanga naye lwaki takunoonyaakonoomwaisi ddoboozi kandiyisaawo mm. ate ku bintu ebyawandiikibwa sisobola kwogera ku jjajjaawo gwetwogera naye ku ssimu kati hmm. nga sina ebyafaayo bye hmm. sooka onoonyereze otegeere hmm. omwami ayitibwa zaakariya senkoole addibwako kisiriko senkoole balirwana yusufu katende kiba ati abagalamidde enakirama mu busiro zakariya senkoli yali azaala omukyala azaala jjajjaffe mwanga aboolugave be bazaala mwanga mm. so taddangamu mbu ab'eŋŋongi gyatamanyi abireke mm. bannayuganda batuwuliza mu kiseera kino nga muzze mugatta emitundu nga wetubyogera abasobola okuwuliza ne mujjamu ate ne mwegomba okwongera okutegeera ezino entalo zino ensonga tuzijje kunga mumuleke kitwala nti lutalo lw'amayegga nanakibingo oba n'abantu abamu mugjiimu hmm. okuyiga abamu hmm. nti ab'enfuma mbadde mukimiti mumaali bakabona ba mukasa hmm. ab'olugavi mbadde ndimu bakabona ba kitinda ddala abekube bakimanyi nti bebeekuba ndi bananyini nyumba eno twekube kubanga abeekubanyimu beekubaaniranga yaabwe eyoennyumba eyali badde nga nanyiro nga kabaka tanaba nakulinnya mu nnyumba eyo gwe musambu guyitibwa bwekobe bwekobe gwabakobe ate gukongojjebwa balugave kitegeeza okuli erugave ekobe emamba n'effumbe be basooka okwekobaaniro eh? omuntu wandibadde omukubira ku kifaananyi kyatwekobe abamu tebamanyi twekobe wagiri naye nga bagambye anti nkugambye nti ennyumba twekobe bano gye baakira juzi ngaomukulu kirumira atuyambyeko ogirongoosa hmm. mbu twekobe ejjuzi ejjudde tugikwasizza kabaka hmm. omusango guno bwekobe guli luddawa hmm. era abeekobanyuma wawe bagenda okwekobaanira kati yinza okuba nga batwogereriko nakufulu olwo abeekobanyi beekobaanirawa beebyobuwangwa nenono byemwogerako tubijja mu bano bennyini be bayimba nga batujengo hmm. kati kankubule bwe ŋŋamba nti kulwana n'abatudde mmengo bonna hmm. kulwana nabamayegga hmm. nze siina mundu siina kasaale siina senega ze bayina naye nsobola okubaterawo ne bawemuka kubanga nkugambye nti ono erinnya lye serumalama wano ne bwenkwata basava be ekibi ekimu nengena mu batanda bezaala mba sinkulya kaseegu hmm. ne baseguka ne bazina mpaka kiini ne mbalaba nga <laughs> baseguse nkola mikolo hmm. bwemba nina obusungu kumanyiga nga abasinga we bakitwala bagira omusambwa kungu guyite wamayego gende erusiiti ompulya bulungi nkulira omulangira nakibi bwemanya omugamba nti ino eh, olutalo kwoyo omusango akungu guyita wamanye gogenda erisiiti hmm. kati mulinamu ttaano ne bwensitula naziba kwali erwezawo bali n'omusamba gwennyini rweza ne naziba ne bwembasitula buli ali awasengukawo nibwensitula kikwabanga ne sematima nakayima mukawulira kano kebagamba nti kanzeeriire omunaku ani alimpa oli akugambye olaba lwatta sematima nekikwabanga abaali abazira embuga zaabwe zabeeranga ku lubowa nibwensitula kaweeka eggangu kati nkulaga ndi soogera bino ti nina omusungu ku muntu naye twagala bakwate ettaka lyo naalitwogerako mm. balizze mu mikono gyaffe abategeera embiri zino kubanga ziba mpewo gweatali mulangira togenda tegeera mbiri ezo wezabeeranga so netwagala gitunda hmm. nze abazza ebbanga lyonna lyonna nga bampulira kuta olwettaka lyeruba wannakibinge bano bagundi bano onaniono minisita omubezi wa finance kasaija bano ah, waliwo omubeezi oyo simanyaani bagenda okujja n'ekyapa kyabwe jjuzi kye balaga mu paliamenti mbwe hmm. ekya bbiri kumi na munaana paliamenti ebakkiriza okwewola hmm. bazimbe eddwaliro eryerubowa gwomanyi eh, sente ze baali bampa ah, simanyi mulangira nemayejja bukyanga jemmengo tazikwatako tazikwatangako naye bwe nazigaana nebama dancibi nga akalu getagenda kwejja mutema gwogulya kubanga olusozi lubuwa amanyama ku lugalo naziba kikwabanga basemate babona amayimbu gabuzabwe zabeeranga mm. neŋŋamba guno nja kuba nejjemu ne omutima nenkolaki nengulya mm-hmm. era bwenagaana sente zaabwe basobola okusala amagezi gakola kyapa kigana kyebalaga paliamenti mm. kati ekizibu kyange siku tutunda ebikabidiza ettaka lyabyo banaalinya ne bannamasole bakole ensonga zaabwe ompuliriza bulungi nkuwulira omulangira nakirimba kaakati hmm. bwe mm. tuva ku ekyo tuddayo ku mukasa mm. ebyoto byayaka mwende ebyabaana byaba mukasa nga avesese mm. byayakira lusiiti era mutabanyi we kiwanuka yeyabikuma mm. tubagamba tuzzeewo ebyoto bina omwenda tubagamba tuz abalangira n'abambejja mm. tuzeewo ekyogero kyaffe erusiiti hmm. tuzeewo embuga ya kitinda tuzeewo embuga ya musoke tuzeewo ezaaba abantu ennyanja onagambye ekyagiyisa nalubaale ennyanja y'abaalubaale ate nabo abaali balina amannya nga bwenga kumenyedde tona yayitibwanga serwanga oli yayitibwanga lubaale ono bumbujja bwe gajjanga gatambula nambubi namatimba nagadya mu nkumba nalwoga ensazi bonna baava sese hmm. amaanyi gannagabya mu nkumba gaali maanyi ki olwaliwo omusajja akinica niyebaka ku mwana we nemugambo byeragalagala mugenda polisi za ripooti za poliisi atibabakibadde nabutabika olwogera nti tegona omusajja tumwekengera bulijjo alabikanywa enjaga nedda kaseegwonaani yamumalawo nti nekabaka tembo ng'asinziira entinda nga muwala we omumbe ejjannazibanje amaze okufuna olubuto mu mwanyina kiggala yagamba abataka nti mutwale omwana ono wannagabya mu nkumba amalewo ekive olubuto yalufunye mu mwannyina nagabya mu nkunda bwavesesi yajja akabira mwana wekyoba ekyomubazise kakozi oba kibuuka omulubaale owulya bulungi bw'ava ekasi ng'atambula njagala obuza abantu b'okunkumba ekawumulo bamanyiwo we yawumulira awo furu mutamanyi w'amagunda erwanga wa musanga nagadya munkumba agamba fulu nti ntwaliwo gye ndiva ngende wakabaka lwaki nagadya munkumba atuukira ekasenyi waaliwo mwannyina kasige bendegere era emisambo gyona nagadya gyeyajja nagyo okuva ku esese gyenyanja embuga zaagyo zaali ku olusozi olwo olw'ebbendegere nagadya munkumba yaleeteranga abakyala mu buganda nenaluuga ensazi ne nagawonya omuzza mmere okwaza emmere oba okuzza emmere eyo kuba nagawonya yazzanga olwaleero onoonya embuga ya, na, ya, ya, ya nagadya mu nkumba teriiwo ekawummulo teriiwo olusozi bendegere mayiga baalutuna ekiwalaimale bali mu kulusenda naye nenkera n'ogamba nti owekitiibwa ali mu ofiisi ebyobuwangwa nenono nembiri n'amasiro kiwalabye male agambibwa ati ebigambi bowulira nga babyogera hmm. nga tebamaze kulowooza nga tebalina nsa kuba bo tebalina kye bamanyi nalwoga ensazi nalwoga yagoba nnaku ku nsazi nedda omuntu bw'akeera enkya n'akulabula naye kayemba nantawuulirirwa singa teyasiŋgaana mwana kisubi eyali alunda embuzi ng'afuuwa endere kayemba ali agenda kufa nti jjuuko baamugamba mutokkiriza muganda we omuto woomulangira kayemba okuwasa omuwala oyo nakwaliko ekivve muganda we bwe yamulabula nga bwe tulabula bano yagaana mm. abataka bagamba muganda we nti katukole eryato lino eryebbumba agenda afireo tiri ku mazzi era nga akulembeddwa kawumpuli nga bamugja ebunyulo okuba nentalo zebuvuma omwana bamusanga kisubyawo ku ntebe roodi ngaafuuwa endiri ngaayima nti kayemba nantabuulirirwa alisaba lwobwebbumba olwebbumba kituufu era abataka baali kawumpuli yalabula kayemba nti ono omwana agenda era kkulabula eryato lya bbumba era yamaliriza omwana gomwana wa kayemba nakugo yazaala nga talina emikono n'amagulu mm-hmm. naku naluga gwe yagoba ku nsazi gwe wenyini wawulira kakande ku tv ngaagamba nti yatuuka ku ttaka lyaffe nze ayogera mm-hmm. nembuga zonna zonna ku eziri yewuunya nnyo nenge ttaka teriri kumpi mu kibuga eh, ye mayega tamanyiiyo kati omuntu bw'ava wano n'ayogera ku mbiri z'abajjajjaabe n'ayogera ebifo bino bizibwe nkugambye nti omukama wange gwe mpeereza omumbe ejja namusisi nasuwa mwanga owokusatu mariyamu nakati alinnya loole kubanga musisa akugambye anti mubagamba ne beefuula nti beebase hmm. nja bazuukusa ate nze siina mpisa nkyakalyawagazindekannyonoonyi perekita nagambye nkuba kiggwe yatemba okyera emyaka esatu wabula ye nadduka alwanire abantu ba buganda naye ngaolwaliro abadduka abafa amazzi ababuliddwa we basula abantu bonna buli ababonaabona bemukubira engala emmengo bebababonyabonya sabalwana bino bireke kubeerawo abakendeeza oligamenti kati mukama wange alinya naloole mwatambulira naye nga ensi temumanyi ensi tekimanyi nti agitaasa ate nebisera nabaga nti banemumanyi etteka lino omulireke tuzimbeko embiri zino ziddewo bwebatunda mutundi bwetuva nga mugamba twawulayawulamu oba kabaka babwawulamu oba nga abakiwandiika mu mesagi zammwe tebamanyi kigambo bwakabaka nkugambe nti kabaka kabugumire ne kashagama bawambira ddala mpulira omulangira nakibinge mayega enyumba gyeyagendamu nga bakamala omutikkira erungu gyagamba sigimanyi singa badde mwinako obutalo byebakolayo sibimanyi yaalisoose kujja nagamba owekitiibwa gyedduwa lusimbi ensonga eno obadde ogikwata otya kubanga nze kino nkukakasa owekitiibwa gyedduwa lusimbi yansisinkanako ku nsonga y'ennyumba eyo hmm. naye tasobola mmusisinkana mm. kubanga gambe nenyumba nemmotoka gye yatambuliramu nga katikirwe bagimugirako ku papapo busungu ki bwe baali balina kyali kigendeerwa kyokuleka okuleeta omusajja oni mengu mayega mumugamba twawulawula naye ono atunze ebintu byetwogerako kyali kigendeerwa ki kyali kyakusaanyaawo bintu ebyo <laughs> bwenoba tosobola kuŋŋamba kino njagala buli munnauganda yenna na buli munnakampala tosobola kuŋŋamba nti ddala mukubira kabaka engalo nti nyini muwuuya zze maye dda ne mumukubira ng'olusozi luba waluliko ebikomera weebutali obwakabaka tebuliiwo abakulu b'ebika n'eri mu gavumenti z'abangereza oba obwakabaka babeeranga abaloodisi babeeranga n'ettaka lyabwe bali babeeranga bagagga bwino ngamba nti obwakabaka bwa buganda tebunadde kasitowa kagenda mu kiro zakasooli ataano hmm. ebika byalimanga byaleetanga amakungula mu ofisi ya katikkiro w'ebyalo obwakabaka bwali badde n'ebyagi by'emmere ekigambo bwakabaka mukimanyi mu kiseera kino kati singa mmengo ne zino sente simi baziwadde aponye singa baziwa mmengo ng'ebyagi ebirina naye gulo nga nti gavumenti yagenze malawi negula ebijanjalo nga ddala obwakabaka weebuli ng'obwakabaka bwafuna ettaka mm, bajjajjaffe baalwananga abantu abazze mu buganda oba avudde mwankulu oba avudde ttoolo oba avudde bunyolo oba avudde kansese oba avudde busoga oba avuddewa bajjanga nti mujje akenda kabeerewo nolwaliro abaganda bakaaba amaziga buganda ni bodi nebawambako n'ebityo newulubbalu ng'olwokubaazimba tanneegula bajjajjaffe kye baalwanirira busoga lyali twali lya buganda busoga ngakoma bweyogererawo kazinga busoga si, uh, eh, eh, obusoga si ggwanga obusoga kitegeeza busenze kigambo busoga origini yabasoga oba ovubwa abasoga bunyolo na sese yensonga lwaki omusoga yasooka yaddala okukola eryato eririnya ku nalubaale okulinya ku nyanja nalubaale omusoga kubanga baava sese baali bamanye enkola y'amaato omuntu yenna bwojja mubuganda obeera muntu wa buganda oza nti gwe musisibwa anaaba ayugumya agenda gamba nti gwe toli muganda agenda kuyugumya baganda beereere ojja hmm, buyambwa naawe oli embwa kati ffe tetulina nze nkugamba ate nze walonze kankubuleko ekintu kimu kino nkyogera ku ssimu nze nabagambe sitiisa ate era saagala ba nti ate nze sikolanga fujjo ku muntu nti olwokuba kikyendi sinyaganga ku muntu hmm. kyobulanga nagamba bano abavubuka abalina amalala bajja ne mundu ne bajja ne uniform zaabwe ne beyita abanene toli munene nze munene asobola okwogera asobola okwogera n'oyo yava mu nsi emyaka lukaaga nze munene ayogera asobola okwogera n'oyo yava yajjanga mutonde nti nsobola terekete wagamba nze nali nali nfunyemu n'obusungu gye buvuddeko hmm. nga bwagamba nti ngenda kwokyanga mugamba nti yokya nga mpulira abantu b'obuulira bakola byabwe bannayuganda mbazzayo ku kigambo mayiga kye yafulumya kabaka weki wakusamira mbazzayo ku kigambo mayiga kye yayogera nti ye mutabanyi wa kabaka omukulu temuddamu tugambo tetuwabudde bantu abo nkibagamba bintu byenjogerako byasooka mu nyumba naye nga abantu boogamba tuzzewo olubiri luno bubaagala kutundawo bubajja kutunda bano bakasanya ebusaanya bano bajja kusanyawo byammwe naye bwonoddeyo mu lubiro ebino ga nti obuyisiramu bajja 1844 lukumi mu lunaana ana mwena hmm. n'abajja mu lukumi lunaana kinaana mu musanvu n'abajja mu lukumi lunaana kinaana mu mwenda buli kika kyonna kyatandikaawo eh, ebika byonna byonna ebyali oku mulembe gwa kintu nebyeyasangawo eddiini eno yaliwo eddiini zajja zitukuumire mu mpisa zitwongereko n'okugunjuka mu bye tulina okukola ompuliza bulungi nibuddayo ku yesu kristo nze omusajja omu omunaddiini omukulu namugamba nti nze yesu kristo gwe nalabako mu bubaka bwange yali muddugavu nga bulaba kale y'abasomaali oba yakatakketakke nga bulaba abasomaali nga nenviiri teziyiika eno nga bino ebiri ku bifaananyi bibalaba bibalaga abaana baffe nenviiri zaalina nnyingi ku mutwe omusajja omunaddiini mukulu nga nemugamba ali gundi alina mirembe awo Mm. ne mugamba nti yesu ee eh, andi nandi alina mirembe awo mm. ne mugamba yesu kristo gwe mwogerako ebyamagero bye yakola ababizannyako n'ababiwandikako tebasobola bimalayo oyo omusajja yakola ebyamagero omusajja yawunya naye yafukamiranga ku nsozi naku nyanja mm. yakwatanga mu ttaka na mu mazzi n'awunya na ngezina enakwana zona zebaganda zeyasiba era yali ku lusozi nkugambye afukamiranga wa ku nsozi na ku nyanja hmm. nokusiiba hmm? era ku lusozi hmm, enakwana ne moses amaanyi yagajjawa ku lusozi amateeka yagafunira wa ku lusozi nakibi ngaakugambye katonda tondo w'olubereberye hmm. bwe yamanya nti eno ensi erimu kabaka bulamu nagambye nti eno ensi nakigamba mu katambi akawedde bannayuganda nti baddiramu olubereberye eno ensi yafugibwanga abalongo bana hmm. omulongo kabaka bulamu hmm. omulongo musisi magobwe n'emayanja naye abalya mmere mu kujja mu nsi eno ng'agadde tujje gambe yayitamu si n'amugamba yuuguumya ensonteremu ensozi n'ebiwonvu emisambo gino girina okudda mu nsozi ne mu ntobazi oba ne mu biwonvu hmm. bwe tunagireka mu bantu kigenda batta gibamale okubanga girina amaanyi okubasinga hmm. girina obuyinza naatutegekerawo tulina okulimira okusula n'okukolera emirimu gyaffe n'olwali amalala g'ensenu gatuwaziwazi mpaka mu nsozi mm. mpaka mu ntobazi njagala abanaddiini baddeyo ku sitole ya nuuwa akazeyi keyasanga mu kyombo ng'ayingidde mu kyombo yakabuza gwane ne kamugamba nze sitaani n'akagamba mpa ensonga ttaano lwaki amataba gagenda sanyawo ensi eno ne kamugamba nkuwa bbiri esooka mu lulu ey'okubiri kwegulumiza mm. bano balina omululu ate begulumiza hmm. nkulaga ensi eno ensi getuleka amala ate yali yafunze neewuunyanyo gye buvuddeko era omukyala sigenda kwogera linyere kubawo emmengo yaleeta abasajja abantu baava ebweru baava australia baali abazungu baali abiri mu basatu hmm. era teyabatwala mmengo yabatwala ku papapo nampita hmm. abazungu ne baŋŋamba nti wai omuliro gwakatwokyera emyezi ena tugenda myezi etaano australia buli akyewuzikiza omuliro tukireese hmm. n'omuliro gugaanye naye abatusinga ba erodas bwe baddayo wansi batugamba tukomewo eno mu paalo of africa hmm. era eno ensi yasookawo ensi z'abazungu zonna ne gemuyita enjazi gaali mayinja meeru lwaki gye bayita paalo of africa omusajja wasitoli yaŋamba nti yeewuunya nyo mu paalo ovaafrika nga mulimu n'abantu abafa enjala yeewuunya nyo mu paalo ovaafrika nga tugamba tulima ebintu nebitadda yeewuunya nyo ngaabantu abali mu paalo ova afirika uganda eyaabwe bakozesa eddagala mu kulima bakozesa eddagala mu kulunda ebisolo byabwe hmm. kubanga ekiraalo ky'emisambu abannakayima bakaliisa bonna kyabeeranga lubowa owabeeranga famiry yaabakiwujjo bebaalundanga bebabeeranga mu kiraalo ky'emisambwa tugenda kulunda ngaemisango ginanyini nsi tegirunda gulukogaamu togenda kukozesa ddagala bajjajjaffe balunda nga watali ddagala bajjajjaffe mu mpaalo ba afirika baalimanga nga tebakozeseza ddagala nalubiri bwe yajjanga nkuddamu olwaleero nakyogerako era naawo ekigambo kye bayita nalubiri kyekirwadde ekitategerekeka ah. naye muddeyo ku lubiribiri abakituuma nalubiri bakirwanyisanga batya twasondako awo ku ssente nalubiri mm. bajajjaffe eddagala linga eritabulwa nekyo nsobola okugambako abantu ekifaananyi ekyangu nti bafumbanga sere mm. naye nga oguli omukulu bagukoze omwana ono azaalibwa nga tawulira nga tayogera kiggala yaani kasiru yaani kubanga kiggala tukugambye ne mutabanyi wa ssekabaka tembo ye mulangira kiggala mm. kiggala yaani omwana ono azaalibwa nga tayogera kasiru yaani negomale n'ogamba nti somanyi batandika okugema abaana bazaalibwe nga baleke okuzaalibwa nga teboogera nga tebawulira ani abikugambye mayega abayo n'atugamba ye pulofeesa yamanya ebintu bye nze enkola ze singa munina obusungu kubatudde mmengu abalangawo bakirowooza hmm. nze nkuddamu seewaana seegulumiza sikola ki naye ne nsinsa obuli gikuma omuliro kuba ekikukola nkimanyi sinanyiiga ate sirina busungu ate ne nomba nyiize waliwo ansingako nze uganda eno gyoleba waliwo ansingako hmm. bino byonna byenkugamba ti waliwo ansingako ayitibwa omumbejja namusisi nasiwa mwangu owokusatu mariamu era nze ndi wakongo gye najja kuweereza kabaka wange hmm. kaakati nze obwa polofeesa bwe yamanyi naye munauganda agenda okuwuliriza ensonga zino ajjemu kasiru yaani kiggala ono yaani bano bajajjaffe bakituuma nalubiri bakijjanga bakiwanyisanga batya abo batali ebyuma by'abazungu eddagali abamagulu meeru atuddukawo misinde nakugamba olwadde ojajjange mwanga agamba nayemwe abalya mmere temutegeera kino ekirwadde sima mwakituuma kkookolo abazungu kye bayita kansa njagala bannamawulire mukwate kkuba olunaku lwenkya ma muli bannamawulire lwenaku lwemunabamusobodde mugende ekyanja ku lusozi mubuuze embuga ya kkookolo mm. gwe mayiga ogenda kuŋŋanya abakyala abava mu bika ekkumi ennoma yaabwe ogimanyi bagende bayimba nimbalakakookolo okwata emirire ngaokola omukolo gwa kookolo naye kookolo bannayuganda abali abo bawuuza kimu kimanyi genda bakusabire genda bak abantu bamanyi kusaba kookolo abamalawo naye nga omukolo gwa kookolo emboga ya kookolo weeri ekyanja naye temuzzeyo ku lubeerero gamba ti abakituuma kookolo bakirwanyisanga batya abazungu bano nga tutudde ku papapu omu yasituka nawo n'asanga ne muganda wange mu mmotoka n'amubuuza oyo mubeera naye muntu alya nemmere hmm. n'amubuuza gwe mumuwadde amazzi oba galeese oba soyoda tamunywedde nti amunywedde ate kati biki byombuuza kubanga nze namugamba omulembe guno ogwabasange bano abateeberezebwa okuba nti bavanga maserengeta ga kenya bajjanga nga bazaala abaddugavu bano mubasange kati bano abasango b'emisambo we gyezaalangamu gye gyazaalanga ebyana ebyo byennamagoye lakimbalaga hmm. obutonzi bona bwatandikira mu east africa hmm. kati bino ebyana ebyazaalibwa nga byeru bano abaddugavu baabiyiganya nnyo nnyo nnyo era bajjajja we baatuulanga ku byoto kwebakesezanga ensonga zaabwe nakyolaba nazzi kuno kizibu nnyo omuzungu okuba nenyuma nga teriri mu kyoto hmm. omwotozi ababeera nabyo lwaweeza nnobeera nga si sama eri ebyoto byakeera olaba nti batuula ku kyoto ne bajjayo ebyokunywa ne bakolaki Mm. kati bwe babiyigganya obiguba mupalo vafiri kuba mu nsi eno gye byali bitonde bizaaliddwamu gye baabiwangangusiza katonda yabiwa amagezi nga lyekkubomu ebiriyita okufuna ekyokulya mm. era abanotekinologi bo bamukola naye nga bakola emundu ezaawe bo mubaliyite okufuna ekyokola ki era omuzungu ne mugamba nti era kibi nnyo obusungu bwe mutuyinako mumukitwala nga mwaffe abaduga baba bagoba mu nsi yammwe ensonga laki n'abayambuka ku mwezi tebasobola kubulya abantu bansiena abantu be basangayo baali bakalaki hmm. ne mbagamba abantu baabwe mwasangayo baali baddugavu nga mm, nensingo zaabwe empanvu okusinga emyezi eno gyetwali tuddeko yokupapapeza emyezi ozimanyi nzimanyi genagerezaaku nemuganga nensingo zaabwe empanvu okusinga emyezi eno era ngaokutegeera kwaba abantu kuli ebitundu mukaaga kukwabazungu nembagamba temwagala kubeera wali bantu babasinga magezi ekyo nemutakisirikira naye fe abaddugavu ekituyisa abantu kiggwayo nti abantu ba katonda omuntu ekimuyisa omuntu beeramu ak'obuntu mm. naye bano tebaliimuka abuntu yadde tebalina nansonyi tosobola kudda ku masiro ga kabaka n'ogatunda tosobola kudda ku lusozi gomba okwagalamizibwa bakabaka bonna nga ddala kabaka mutegerekwana wa muteesa nga kabaka muteesa olubereberye yajjayo bakabaka kumi n'abazza mu masiro gaabwe omulangira n'avaayo nayogera ku masiro g'abajjajjaabe agatundibwa nayogera ku mbiri z'abajjajjaabe nayogera ku mbuga ezirina okuzibwawo olw'abantu ba buganda ne uganda yonna gwenogamba ayagala kwawula ddala ddala oba muntu ngaolina obwongo obusengejja ku byenjogedde byonna era abazungu ne bagamba nti muddeyo australia mukole abagundu kye bakola abamerika njagala ojjukira omuliro ogwakwata mu amerika hmm. abamerika baguzikiriza ennaku ssatu nga tegwaka manya teguzikira naye baddayo mu badindindiya nabadindindiya ne basabira ennaku ssatu empunga olwabuka enkuba n'etandika bwe tunaddayo bana tuddayo ku kigambo bana ab' emmengo kye bakulembeza nti bya buwangwa na nnono tugenda kutereeza ensi eno n'abalina amalala ga bakakkanira edda nga tebakyalina malala eri bannaabwe naye nkugambye nti nenge ekwata n'ettaka eririko abantu abasukka mu bitaano n'eriguza omuntu omu kubanga bo banoonya ssente nkugambye ekintu kimu nti bano abatudde mmengo nkiddamu tebandeetera kwogera bye saali yogedde baakola ensobi abo bennyini ne batwala n'ejjunju mutabanyi wa mutebi hmm. mubatanda bezaala nayenga nekiwewa yenyini nyini yali mukulu wakabaka mujajjange kabaka mwanga kitawe yamugoba mu nyumba eyo obutagiri nyamu namugoba ekasubi namuzimbire bweru wakasubi naye bano bamutwalayo bano abantu nkuddamu nga nkyogerewa ndi ku mukutu kigwe simanu naye nkuddamu nze oh, bijja kunkalubiriza ebyo hmm. nkuddamu tebanditira kubayuzayuza kuba mmanyi bingi ate ntegeera bingi bobenyini mayega ayite mu bakulu b'erika bw'abanga ddala simalalage ng'ayagala okutereeza ayite mu balangira saabalangira <laughs> naye musajja tomusaasidde abanga nomugamba n'atabituusa jajja waabalangira gyali batuule beesootinge akkirize nti kyalimu tamanyi buzito bwakyo tamanyiiza bwakyo sisobola munoonya leka naawe oli aba mupakasi ŋamba ye lwaki takunoonyaako mayega aa ah, amalala alina maanyi ate kati munnaye fe otwogera ku nsonga zino namwe abamu ne bagamba nti waliwo yagambye mbu abasinga nnyo kati natunuulira omuntu ng'oyo nkugambye simunyinaku busungu hmm. kubanga nze nkubuliddeku omusamba gumu gwokka kkungu guyitawe ngaogenda ebusiiti kisobola gukowola nengubulya kyakkola nkisobola nabagambe seegulumiza hmm. kubanga sagaalanalo nalinawo nayalaga meseji Mm-hmm. olina okusinga okusinga nimbagamba nze omuntu ansindikira message nti ogenda kunzita tomala biseera byo nze nafadda kuba omubiri ogwange kamwa kwogera ngu ofuga ebitundu abiri ekinana kyabajjajjange mm-hmm. kati ogenda kudda ewewaane twaseeyafedda nze siyikiriza bantu naye era nate nsobola okuggula otalo ku muntu nesibyendiko wabula abawuliriza bajjemu byonna byetwogedde kiki ekyetagisa okutereza naye mbabuulire nensi weeraga mumaaso kino mbalagula muzzukulu wa kabaka mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivuntende damiro mbalagula ekijja mumaaso bano abasajja mbasaba mwe abatuusa amaloboozi emengo abali kuzina emikutu gyammwe abavuma temuvuma abasajja bakwate ettaka lyerusiiti abasajja bakwate ettaka lyekigo abasajja bakwate ebulubale wane bulubale nkugambye nti abalangira abavesesi webasinzira ogatta olukalu n'ennyanja wane bulubale nkuzaayo wewali oluzzi olukulu olwomukyala kanaluzaala akanaluzaala okamanyi mu luganda kyekitegeeza sikamanyi mulangira we waabeeranga oluzzi olukulu lw'omukyala kanaaluzaala nakkazi nababinge muwala wa wampona ebusami awe bulubale wenjogerako fere twagala bali tuwe nti tutunde tuzeewo embiri zino naye ekigenda okujja mu uganda newemunayambuka ku busozi ku caki ezatula ku busozi ne bwe munaagenda buli awali essinzizo lyonna kino mbasugudde muzanga amaloboozi gano ng'ekiseera yafumbirwamu ebakeko omwana agenda kukwatirwa nyina mu katale gyatundira ebintu omusajja agenda kukwata ekkubage ne muwala we gye yafumbirwamu ebakeko kubanga nkusabye n'ettaka lino nzimba obuliwoona omusajja gwenva okukugambako serumalama wano Hmm. bawuna bo wamala mumuwulize nga soma mumulege essaawa essatu yamenyamenye waluusinga amenyamenyera ennyumba ezaali mu lubiri n'amenyamenya ebika ebyakolanga ensonga zino naye mutamubuuza nti owaayi bwekibanga ne buno bumbiita bwakabaka ennyumba zino ziri luddawa eno ensi tamugenda gitambuliza ku muki abagenda mu masinzizo bagende bannaffe abasaala basaale abakiiba basiibe abamacaci bagende naye abantu mu bika byabwe muddeyo mutereeze abaganda tugamba bitandika na nsigo hmm. byasobera wa gye byasobera kwe kulenyisa kabaka dawudi kyokunnamulondo nga taata gyali mulamu nakibinga kugamba nti ngenda kuzomwezi abiri mu munaana ogw'omunaana mu bbiri kumi n'ebiri lwajja mwetukomyawo jajjaffe mwanga okumujja ebujenje okumuzza mu nsi ye buganda amaanyi ge gonna yadda nago kati oli wabaddeyo kukiri ekyo nkizamu nezebirumiga esatu mayigaya bagamba kabaka wabwe si wakusamira era nabakakabaka omukulu hmm. kati mumuyanje bino nakugambe gwe n'okwata amasengere n'omujja erwadda gyeyagala emizibwa njagala nkuubaano genda olabe emboga yakka okola ekitinda njagala ogenda ebadakuzibala empologoma obabuuze nti entebe y'obwakatikkiro eriruddawa omubuuze tebamayiga agituulako tagimanyi ati mumwita katikkiro tagimanyi ddala yakwasibwa obwakamala byonna mu batanda b'ezaala oba bukebeyakeereta neemulangirira ne bamweza ku lubiri ne balwanira ddamula omulangira ddala mumbuulire mpewo ki eyamuwanga yalinnya kwani nekakasa ddamula eno ddala erimu amaanyi g'obwakatikkiro omulangira wangi kyembadde ngenda okubuuza awo nti hmm. mitendera ki egiyitibwamu omuntu omuwa obwakatikkiro otedde obwakamala byonna bwava ku ki hmm. era yabufuna okusokera ddala nti aweereddwa ekitiwa ky'obukama byonna hmm. yali ludda ludde kyengutegamba nti ono ye bwe yajja yafuna ekisanyi okubanga afuna ekisabbiro bwoyawo okufuna hmm. n'atasooka kunoonyereza nnono nagamba nti ekigambo ekiyitibwa nti obwakabaka mukijja mu bigambo matemu ekyo kitegeeza hmm. ate kino ekigambo kyetwogerako n'okutegeeza bannayuganda n'okusengejja n'okusunsula ekigambo kyebayimba nga jjuzi nakuba esimu emmengo ne gwe nakubira bamumanyi ali awo nembagamba nawandika sipiiki za kabaka hmm. kabaka osinzira otango gamba nti abantu muyiye mutandike okwekozesa babeera nekolera gyange obabeera mupakasi <laughs> oli yaŋamba gwenna okubya essimu niwe olionaabakawandiika ebbaluwa baziwandika ne baziweereza wano kati njagala bannayuganda banasobola okuwuliza kati mukijja mugambe bano abantu tebawabulwa bano abantu bo ne bobagamba bo tebaagala kumanya kubanga bakimanyi afudde mu ofisi ebyobuwangwa naye nono talina kyamanyi njagala bannayuganda mbazze bawulira ku mukulu gwe bayita wamala gaganga yusufu owulira bulungi mpulira wamala gaganga yusufu ye yatulanga mu ofisi ebyobuwangwa nenono bwe balaba nga abasobutetunda ttaka lino ng'awandikidde ne wakisa ebbaluwa eno agibawaaka okwezi robinson yagisoma hmm. ng'anagamba nti mukole tukole ebyapa ku bituto bino byonna ebyobyobuwangwa n'ebinono byo bikwasibwa babivunanyizibwako yusufu wamala gaga ng'ategeezako abamu nti mukomye nakiringe ku byamwagala okutegeera nakiringe ne mukama we mumbejja namusinasiwa mariyamu mwanga owokusatu bo basobole okumanya ebyo ebitawandiikibwa hmm. era njagala nnyo mukwano gwe nsolomon kawesa akuba esimu nanneebuuzaako abentv ee eh. hmm. era gye buvuddeko yankubirako nanga nti owaayo abaganda tugamba nti byanvunanga afaananyi owoku muliraano hmm. amakulu galo ne mugamba nedda byampuna hmm. nga tafaanana waku byampuna ngaemmese eridde eby'omuliize so si byampuna ngaafaana nyo byampuna ngemmese eridde ebyo kaŋame tiyasobola kale bambi n'afaayo okutegera oluganda hmm. era muwa ekitiibu lwekyo kati nkugamba nti bana abantu bone yusufu bwe yali alwana nnyo okulaba nga lino ettaka tebalitunda likolebwa ebyapa byetongole nga biri byokka ebbaluwa yawandiika abiwakiso era ndowooza nga sinamana kumala puloguramu ntumira nnyo omukulu ono akulira amakomera yaani bayine aa ah, oyo eh, mwogezi oyo yali ku yabba n'ettaka lyaffe eryebulubaali ah. aha ono mwami omulala akulira amakomera baba shaiji beyani oyo sinalabayo omuntu mu eh. gavumenti ya pulezidenti museveni hmm. ayina mpisa nga mwami byabasaiza emanyogeddemu eryo erinnya bansonyiwe akuwa obudde n'akuwuliriza hmm. twamunyonyola ku nsonga ezo n'agamba nakibinge wadde oba oliawo gavumenti yawakati yakwata sente neziwa mmengo naye ensonga eyo gyemwogeddeko enkutteko nnyo era naye yawandiika ebbaluwa ewakiso ngagamba nti wadde ebifaemu biriko biriko propaties ekkomera hmm. naye abantu bano bazinzewo ensonga zaabwe oyo omusajja mukama amuwangaazi hmm. yabasaija hmm. bwe mba ndyogedde ebyo anansonyiwa sirinyoweeyo kakati obalo kino ekintu ekiriwo tekikwatagana ku baganda bokka nkugambye nti e, namulundu hmm. bunyolo buganda sese hmm. ate era abatuule baava mu bunyolo hmm. n'abanyakoli ne bava mu batuuli era kijja nangoma yali mukazi era eno ensi gyolemu gyetu era waliwo kingidomu zinnya ankole kingidomu tolo kingidomu bunyolo kingidomu andi buganda kingidomu kati nkula tikikwata kugamba nti baganda bokka wabula kino abantu bona kati gwe kyogamba nti abava ku myalo bonna bona ennyanja e, beerya baganda eri yonna nagiwalabye simanyi saidi zebusoga ba ebitundu byenalabye nga bantu baga bave ku nyanja baganda mm. twogera ku paalo ovu afirika oba twogera ku kkola lya afirika mm. eririmu buli ggwanga lyonna eyali agenza okununa jajjange kabaka mwanga abasoose musibira teeso yali kabaka wa teeso guwali osinga kamunasa okubeera mukwano gwa mwanga ah. era nono kabaka kabugumire bonna bonna nawera balwananga kugaziya ne kashagama kati nakiri nge bwagamba tuddeyo ku lubereberye naye mbadde nsaba nnyo abawuliriza abamwe ababadde balina omutima ogwoza mu tetuwabula bantu abo ebigambo mbawadde bibiri oli yagamba kabaka wesi wakusamira naye nga tefe oliolulange nga tetusamira tetukwata mu ddagala tetukuba nsaasi waba teeka omutwe wansi bajjajja obakubula ebintu ebyo byakolebwanga hmm. teeka omutwe wansi ono akugambe nti nze lukenge nze yali kabaka lukengi nze nkengera kabaka nga n'atambula kabaka tebamukuumisa magye ono akugambe nti nze jjenda ekkulu nze lubowera nze mulonga kulembera obwakabaka bwa buganda nze nkuuma kabaka era ntula ku kiweewa nga tebirimu kuyiwa musaayi tebirimu kuba nsaasi binegase si bya nsaasi hmm. nefe tuli bakkiriza nkugambe ne yesu kristu yafukamiranga ku nsozi kati jajjange bagamba nti genda kuwaggala mukyaga oggalire ebizibu ebigenda otuka ku bannayuganda bagenda kufa byenkana ekutiya z'enswa jajjawo najja ngaayomba nakugamba nti duka duka zuukuka ogende abantu bagenda kufiira ku luguudo lwemasika byenkana ekutiya z'enswa nomugamba jajja nawulidde bagamba nti oluguudo balukola bubi za akisidenti nakugamba oluguudo gavumenti yalumaliriza bbiri kumi n'ebiri akisidenti zitandise bbiri kumi na mukaaga mwezi gw'omukaaga hmm. ninga nawe omuntu ali ku nsi kuno weerabidde avugirako ekkulu avugirako emmotoka agamba mubaalukola bubi nga weerabidde ni gavumenti yalumala bbiri kumi n'ebiri accident amise bbiri kumi na mukaaga naye nga omusamba gwekikugamba naakugamba ani yalumbye lwera lwera afuga ebitumi kinaa bitaano ku mazzi ga nalubaale lwera bwesizi obwa nalubaale muli mu nyindo yabano balubaale era nga gwogamba ti nakiri nga agenda kwawulayawula kwa tosobola tegeera gy'olaga nga tomanyi gy'ova ekintu kino bannayuganda nkibaddamu abanaawuliriza nammwe mwekyekinga mu bika byammwe nti nakiringa yatugambye tosobola tegeera gy'olaga nga tomanyi gy'ova hmm. bwe nkugambanga nti mwanga ow'olubereberi owokubiri yafugira mu bigere bya mwanga owokubiri mwanga owolubereberi yawangala emyaka bibiri jajjange yawangala emyaka kikumi ana mu etaano naye olwali omuntu ali mu afirika eno paalo obu afirika erina embeera y'obudde ennungi mwegamba mbu bakubalidde emyaka bajajjaffe abigambe lwakiba mwebuuze bawangaalanga baatyanga okukola ebintu ebiwuniikiriza n'ebyesitaza kubanga bategeera obuvo bwabwe ne bategeera ennono yaabwe n'ebyobuwangwa byabwe nti omuntu akeera nti anaakwata omwana oba naye bakaku mwana gwazaala nti banange kivudde ku ki nti eŋoma ndogaobukaba eveeyo tubambe nga tugende wanagadya mu nkumba yamalawo ebifo ebi netulumbaganye serumala mawano omuwulidde muwulidde kanaluzaala mulinze <laughs> nesekeddeko muzukulu wa mwanga mulindeko ekidda muzanga ebigambo ebyo mumukirize mu bannabbi abali mu bitabo bye mutwalabako muwakanyese bannammwe nene bali bannabbi baafunanga bubaka ku mbeera enebawo ne yesu kristo yennyini yamanya era yategeera nti agenda kukomerebwa ku musalaba kituufu kati mbalagudde akitwala akitwale yekennenya yekenneenye awakanye awakanye kino kikyali kituuza nkugambye kino kyolengera ku myala eno ntandikwa kubanga mwanga gamba tingati muzizaawo mbiri zino mukole nnyo nkugambye nakati mukama wanga alwana okumalawo eyo embeera n'oli akugambye n'omulandira ogubadde gugatwala tuguzibye nakatuli akaali gatutte tukazibye nkugambye ali nnanaloole gyasasula emitwalo egisukka mu abiri buli lunaku atambule agenda akola emikolo egitasa bannayuganda n'abaganda mu buganda ne bannayuganda mu nsi yaabwe oye mengo bamumanyi niye nga omuntu ali omubwati wangi oye mengo bamumanyi fe tetwagala bamengo tumanya kubanga bawakanya hmm. uye wasuubira okutunda emiliyoni e, e ebitaano bwomugamba nti ozimbe wembuga takirabamuka abuntu era takirabamuka abantu lwaki nkugambye nti nzamaliga siminako obusungu naye mulabula bwawulira byenjogedde ba ne byenasooka okwogera hmm. tabinyigiramu okumulabula kwange wabula atuule agambe nti e ebintu bino n'ababiwuliriza nga mikwano gye temugezaako okuvuma temutuddiza mesigi zituvuma waliwo omwe yawandika n'agamba nti ani ayagala okumanya ebyo hmm. waliwo gurupu yaabwe eriko abawagizi be n'aba cbs kuba nti n'abuuza ekintu ekyobusiru mutuuze munamu kubanga kino wekinajja hmm. kijja kulya abaana bammwe nga kiri nga ngenda kuwangala emyaka kyenda egyo njemanyi kyenda kati ngenda kusigalawo n'amataba gajja lwa baasigala kagati kino mwabatuvuma mwabatuddemu obubi nga temumaze kusengejja abasajja mubamanyi bamanyiga abasajja batudde emmengo kyemwekalakaasa musale amagezi agatusa obubaka gye bali nkugambye nti twagala ettaka ly'ebulubaale twagala ettaka ly'ebusiiti twagala ettaka ekitundu ekisigaddewo batemanaba kuzimbawo ku kigo twagala abeeyita ab'amaanyi bajje ebikomera ku lusozi lwa lubowa kubanga naziba oba nazibanja yazaala abalongo ababiri muwala wa ssekabaka tembo omumbejja nazibanja teyatuuka wanagadi amukuba kumalawo kiize mukubo mwe yazaalira emigga ebiri wasomayanja asibuka ejjinja nekato mayanja asibuka esseguko e mu busiro kyekifaani kyolengera wali ekiyitibwa nebalamimayanja hmm. kati nze byenkugamba nti nno tuzeewewaneerubowa okwakitta kamuliteeka emikono emituufu abazimba amayumba babeire mu mayumba gaabwe oba nabo bajja gasenguka kiwa ebbanga fe tukyakubirira naye fe tugesaluge nti atubiitadde kati hmm. bannanyini nsi emisambwa abasange abacwezi bakole kye baagala ffe tukoye okuba amavi tukoye okwegayirira tukoye okukola emikolo ngensi tukimanyi egibataasa naffe tujja kukita kyevudega nti ekinaddako tunatendewalirwa nga bano balemedde okukola byetubagamba mukkirize mugaane ettaka lyetubaga ffe tubagala kubba ttaka ly'abantu mwawulira ffe era ffe tulikumye n'embuga zaako naye bwe tubaga nti wano walinyangawo kino tolwana tekisobola kubanja omuganda tabanja gyataawula naye omulabiretamu amalala ebyo byaggwaho abo balimba abo beerogoza kale mulabye mu uganda enkuba esene ku bantu nalabaano kuwamuko ku ntebe odinga enkuba etute nemmotoka naye ne etali nyingi mulabe ekiri ku myalo embuga zakitinda ziddewo abooluganfe bajje buli kika kidde mu nsonga zaakyo ate mukyalina omukisa nti fe abaliwo ku nsi kuno abakyali abalamu tumanye ebintu ebyo bwebirina okuzzibwa tumanye ona ogukulemera nga nti nze embuga yange yali wano enyumba yange yawangibwanga eti leeta ono aliko empewuyamu wange yabawanga enju yange eno naye nakubuuzizza ddala ani yalinnyako empewuyamu wanga n'akakasa nti enddamula eno gwe mugenda ogikwasa ewangiddwamu amaanyi ga katikkiro kubanga emitendera temwagiyitamu mm. kwa mwuri ya buwezi ti bukede bukede ilianga yevalonde yuka chike kuba mm. kwa nunga mamuduka mtu genzo kuruwana urunganabe ichi chikaba sanyuke chikata fichivude muka tiki kiche mumanyi mwino kumanyo uvu mwuri ya kumutegele uvudo mm. mbadde ganti nawe nkiddamu bannayuganda banakikowa nti kabaka mwanga olubereberye mwanga owokubiri afugira mbigere bya kabaka mwanga nembagamba nti kabaka suune wamala suune jimbo nembagamba nti muteeso owolubereberye bugembegembe muteeso owokubiri kyonnagakagalamidde munkabira kyowokubiri nembagamba nti ne kabaka wammwe mutebi ayina omubulira ekyokukola ye mutebi natatebuka olubereberye nga temunavuma temunaba okuvuula n'okuddamu messages ekisiru munoonyereze olubiri lwa mutebi olukuli wemuli mutebi ono owolubereberye yeyali badde abula mutebi owokubiri mukima okutambula nga bwekyanditambudde mwebuuze lwaki mutebi owolubereberye tabulira wakubiri omulangira wandise ebirungi eh, biggwa byokya ah, nze maliriza era nga nfundikira olwaleero hmm. nga nkugamba nti oba nga ntegeeza bannayuganda nti mmanyi bingi hmm. era ntegeera binga tesinayuza hmm. naye mbadde saagala kwanika ate ababadde banenyo lyagamba mukiswaza nina mm-hmm. ebintu bakitegere nti byasooka mu nyumba mm. naye nga tuli ku basuubuzi mm. ettaka erigula biliyoni bwemulaga nti wagendawo embuga tasobola jikiriza kgendawo ye ngaanoonya biliyoni mamugamba mm. mbufe kimanyi tuweebudde naye nga mwerabire nti byasooka mu nyumba kale ntumira bannaalinnya abali mu kubonaabona olwokuba tebafiiriddwako ngaettaka lyabwe buganami boodi yalitwala ntumira bajjajja bannamasole abatafiiriddwako muteka lwobannamasole nibadde badde bajja akasuulu ugana ne boodi yali eddiza hmm. ntumira abalangira abava mu kabaka kamaanya hmm. abalangira ava mu kabaka owe kasengejje yalina mayiro esatu wasigala desimoola asatu hmm. bano batunza ettaka buganda land board ntumira abalangira munabakabaka bakayemba bakabaka kalema bonna bonna abali mu kunyoola olwettaka lya buganda land board lyetunze naye nga nyongera okubagumya ekikuta obudde kigenda buta mm. n'okwebaza abaisiraamu abasobodde okumalako ekisiibo mm. bannange no mbebaza mwebale kusiiba mwebale okugumikiriza n'okusiibira mu buyinike amazima muli mu buyinike mukulu wange dokita mbuga mm. kasimu nakiringe nja kwongerako nerya jjajjaffe kakungulu munnange nonkwagala nnyo era mumuga nti abana abakuwulidde ti mutowo nakibi nga akutumidde omulwanya muli mukwatangabo hmm. mukwano gwange mukulumuzaata oh, <laughs> oba mukulumuzaata kimanyi timutumira oba bakimanyi timwagala nnyo mwagala nnyo kangambe nti nze njagala nnyo jajjange yangamba nti yogeranga amazima hmm. nibegaba gakutwala mu kufa hmm. kati omuntu yenna yenna ali mu kiki ekiyimirira ku magulu ge n'ayogera ekimuluma n'ekinyiga bannayuganda kyekindetera okumwagala mm. nentumireko mukulu wange kabaka mutebi byali mm. ye nga nsaba yeekubemu tooki yenyini yemuliseemu mm. ah, nentumira mukulu mayiga ah, ah, era eh, agambe kimulinako <laughs> mpalana yalina kutereeza mukulu mayiga mutumiddeko nnyo omanye sijja muyita charles peter mayiga nayemuyita mukulu mayiga akunoonyeeko aata ah, nne bwatanno nga tebamulagira bulagizi eh. alina ntoo tebamulaga muliro bo baasoma profesa tasobola kunna <laughs> nentumira nagamba oyo si mukwano gwange nekyali wange hmm. amukulembeze wa uganda hmm. si mukulembe mufuzi wa uganda pulezidenti yoweri kaguta museveni muzukulu w'abacwezi hmm. eh, namutumirako nnyo n'abantu bonna bonna aba uganda nabantu abantu ba buganda mm. ne bannayuganda bonna mbatumiddeko nnyo nnyo nnyo nnyo mm. abalangira n'abambejja mu biri bagumu naye ngera bannayuganda awadde mbatumira ne bannaye munansonyiwa kyenalisose mbasaasira nnyo naye tulwana mukama wange omubejja namusinasiwa mm. mutumiddeko era musaba nnyo ayongere okulwana kubanga musisi ate ye bwanayuugumya nga bwagamba nti kati nsonyiwa okukansembyewo kano kale mukisi watuukira okugamba anti mubagamba ne beefuula nti beebase nja bbazuukusa mm. ate naakugamba nze siina mpisa nkyakalira wagazi nze banzaala sese so tebanzaala mubazungu bembonyabonya mm. kiwanuka n'agamba nti nze kankubeera ddu ensi empulire enkuba yakaggwayo oba wakati awo mm. kale mukama nga omubejja namusinaswamwebaza nnyo bale kwagala bantu ba buganda n'okulaba nti alwanirira uganda yonna kubanga kirya kirya buli omu hmm. abaganda tugaa nti ekirya atabaana naye esigadde wa ah, nammwe aba lediyo mbatumiddeko nnyo wange hmm. eh, muto wange arafati mutumiddeko nyo abalanya nabambejja bonna gye bali hmm. kitange abasesa abali eyo bazzukulu baluvula eserinnya bonna mbatumiddeko nnyo eh, ne mwanyinaze gwenjagala ennyo mukyala wange ow'empita kasi Hmm. Ah, bamala abangana ndijja mbagasi nebenzaala ne hmm. banyinaze bonna mbagasi hmm. nalinnya bugende gende bonna babeere bagumu ekikota obudde kijja buta tujja kudda ewaffe ate tuzzewo embiri fe ekigendeo kyaffe ekikya namulondo yabali kikyawakatikkiro wabula okuzizawo embiri zino nibanaganda bonna abawuliriza nti bajjemu balowooza ennyo abamu nga tebannavuma nadde balowooza nti tetuwabula ekyo bakijjiremu dde atuwabulira ddala abantu abo oba twawabulanga mbabudde ekintu kyamuziwazaala mpanga oli kyeyalisookeddeko ddala ekyenyumba bwanika enyumba kasubi mirembe enyumba zonna ezajja hmm. kale ab'emmengo abatuddeyo abali mu bugagga abaali mu bubbi temumpa chansi bayusaayusa okay hmm. kuwulira tunaddamu netuwuliziganya